suruh dia ikut belakang dah lah rumah teres tengah pula tu kau suruh dia ikut belakang dia ketuk-ketuk-ketuk nak rumah India salah rumah pula kira balik kira balik berapa ya satu dua tiga empat lima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Pastinya aja seperti biasa. Selalu saya cakap, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke kita akan melanjutkan lagi part yang kedua ya, yang mana kita akan mereaksi video dari Ustadz Samsul Debat ya, ceramah atau motivasi dari Ustadz Samsul Debat. Yang mana itu judulnya mana kemarin cuy? Judulnya itu perbezaan ya, perbezaan Ustadz Samsul Debat, perbezaan orang yang dulu dengan orang yang sekarang cuy. Jadi kebanyakan yang dibahas Ustadz itu antara uh, judulnya itu cuy ya, antara orang dulu dengan orang yang sekarang cuy. Oke dan tanpa banyak cakap lagi langsung aja kita ke part yang kedua cuy. Jom. Oke video udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy. tiga, dua, satu. Pung. Lepas tu dia okay. pun jawab bodoh podo dia kata kan. Ah ini dia yang kemarin kan, sama saya lah, masih ingat. kata ya. kan. Makna kata itu yang ada yang kita je mana. Okey, maya banyak rumah nak pergi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Macam tu. Paling kuat pun ambil gambar. Makan pun kadang tak seberapa. apa. Disebabkan teknologi Kuih raya pun ada Kuih raya pun ada Tak pun pergi dekat kilang kacang Dekat nilai tiga. Dia setiap tahun sepuluh hari terakhir Ni pada yang tak tahulah sepuluh hari terakhir Ramai orang akan cari kilang kacang Dekat nilai tiga. Sepuluh hari terakhir Orang ah, ni memang macam jenis kacang Sebab kacang ni je Yang hari raya orang makan laju sikit Berbanding kuih-kuih lain Kau ada pun kuih semprit Sam serubat tu lah Kau ramai orang beli pun Kuih-kuih semprit tradisional kan Jadi itu masalah yang berlaku selfie. Kemudian apa? Kemudian masalah komunikasi dan tumpuan. Fokus pada orang dah tak ada. Fokus pada benda lain lebih daripada daripada apa yang sepatut kita fokus. Fokus pada kerja. Berapa ramai yang betul-betul bekerja selain daripada main media sosial ketika berada di pejabat. Berapa ramai. Betul. Tadi belum apa-apa lagi dah ambil video dulu. Samsul Ubat nak masuk. <laughs> Mereka mau zap dan dia share. <laughs> Dengan, dengan post kawadah. <laughs> macam tu lah kan kan ha, macam tu dia tunjukkan gambar video lepas tu dia suka sangat puas hati dia bila dengar komen kan untunglah hmm. kan dapat tengok depan-depan kan kan yang seorang kenapa aku tak tahu yang seorang tu rupanya hari tu dia cuti dia tak tahu pula Samsul Rebat datang hari tu contohnya dia tak perasan aku ingat minggu depan kan minggu depan ke bukan bulan puasa ke tak ada lah tadi dia datang lepas tu share pula belum berlumba nak jadi orang yang pertama bila accident Rumah ambil gambar dulu Post <laughs> Ya betul Tak sangka Kejadian menyayat hati Dia tak berhenti pun <laughs> Lalu kesian betul, betul. betul. Semoga Ruhnya diletakkan di kalangan orang beriman dan bertakwa Dia belum mati lagi <laughs> Kan macam-macam lah masalah ni Lepas tu Mia Malaysia belum cerita lagi Cakap orang yang belum meninggal Dia dah kata meninggal Kan tu yang saya borak dengan Datuk Jalaluddin Hasan baru ni Dia kata berapa kali dah Ustaz Dia kata dua kali dah orang cakap saya meninggal Dia belum lagi Betul. Orang masuk kan Kebetulan ada orang memang nama dia Jalaluddin Hasan Ada seorang lagi Meninggal di Mekah Kebetulan dia di Mekah Orang ingat dia Itu yang jadi Perkara-perkara ni sebenarnya lah. Jadi makna kata dalam hal ni pentingnya untuk kita Untuk menjaga silaturahim Jangan biarkan Jangan biarkan perkara ni mengganggu perhubungan ya, anak pula dan suami isteri keluarga kita dengan anak-anak interaksi sosial ni yang paling penting sekali ada interaksi bersemuka berunding bercakap nampak riak muka hmm. Bo faham dia sedih dia cakap ni dia sebenarnya sedih pergi abang saya faham kalau dah itu yang abang nak buat lah so kita nampak dia sebenarnya tak suka tapi dalam mesej tulis Suka bang lah pada abang Saya faham Dia ingat terpulang pada abang Saya faham okey Jangan pergilah Jadi dia baca dengan tahap Ingat kita okey Perasaan tak sampai Tak sama dengan apa yang kita tulis Dan tak sama dengan apa yang kita luahkan Sentuhan tak sama Walaupun kita tak nampak muka kita nampak muka pasangan kita dalam video kita pun cium Wah kita kata tak sama dengan ciuman secara fizikal tak sama apatah lagi di bulan Ramadhan, hmm. <laughs> siang hari nah, memang tak sama sebab dia boleh membawa kepada batalnya puasa kalau tak betul-betul kan? Nah, jadi benda ni kita kena tengok dalam bab silaturahim kita nak jaga apa? kita nak jaga nak jaga uhwah antara satu dengan yang dengan yang lain beratnya silaturahim ni beratnya silaturahim ni kerana Allah Ta'ala letakkan sifat Allah dalam perhubungan Rahim tu sifat Allah. Rahim. Sifat penyayang tu ada dekat dalam perhubungan. Itu sebab kalau bila ada dua orang bergaduh, dua orang berselisihan faham. Kan? Kemudian contohnya katalah namanya Mira seorang, <laughs> Mira dan seorang lagi. lagi nama dia Liza, bukan nama sebenar. <laughs> Eh, dia mula tebak bawa nama kau ni, nama kau. Sabar, sabar. Katalah Mira dengan Liza ni ada masalah, dia bergaduh, dia, dia tak ngam dua orang. Dan kemudian Orang pun pesan dekat Mira Mira dadah lah kau bergaduh kenapa Kau tak boleh baik ke dengan Liza tu Aku bukan tak nak baik dengan dia Dia yang tak nak baik dengan aku Kata Mira yeah. Tanya pula Liza Liza kau aku dengar Mira okey je nak baik dengan kau Kau masalah Aku dah hulur dah tangan kat dia Dia yang tak nak salam balik dengan aku <laughs> Aku tahu dia marah kat aku Macam mana aku tak masalah Dua-dua bagi alasan Atas dunia Akhirat nanti Rahim ni sendiri akan bercakap Siapa sebenarnya dalam hati dia tak nak baik Hmm. Ya, masa itulah yang akan jadi akan jadi masalah. Jangan sekali-kali memutuskan silaturahim. Itu sebab Nabi sebut tidak ada dosa. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Ni Nabi sebut ni. Saya ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya balasan tu dekat dunia pun kena, akhirat pun disimpankan seksanya untuk orang berkenaan. Apa dia? Adalah orang dua keadaan, orang yang menerhaka kepada kedua orang tuanya dan orang yang memutuskan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim pun dia tak bahagia orang yang gemar tulis-tulis posting dekat dalam tu dekat dalam Facebook ke dekat dalam Twitter ke dekat dalam Instagram ke dia background gambar color gambar pemandangan tapi ada tulisan-tulisan yeah, ya, kau ingat yeah, kau bagus sangat boleh jalan lah contoh dia tulisnya tu kan ah, aku cukup menyampah dengan orang yang berlagak ni dia gemar melakukan perasaan dan kadang-kadang ada orang bukan dia pun tapi dia terasa dia nampak tak sebenarnya kita tidak boleh berprasangka dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 Allah Taala beritahu jangan sekali-kali kalian berprasangka. Kerana sebahagian daripada itu adalah dosa dan jangan sekali-kali mencari-cari kesalahan orang lain. Sekarang ni dalam media sosial tak pasal-pasal. Sul sul. <laughs> Selaki. <laughs> Lain Samsulnya. Samsul lain yang kena. Saya senasib dengan Abang Samsul Gaurau. Kami kena tuntang-tuntang apa hal ni? kan tapi lah kami bertiga semua sahabat tak ada masalah pun hmm. tapi apa pun bukan salah nak backing siapa-siapa bukan sebab nama dia Samsul ke apa kan semalam keluar pula satu lagi pasangan artis yang kononnya nak bercerai hmm. lepas tu bergabung pula bergambar pula berdua nak tunjukkan nak tunjukkan suami masing-masing tak nak melepaskan satu je lah perkara saya perlu ke benda tu disiap-disiap disebar-sebarkan dekat orang satu lagi sebagai netizen, tak usah bagi pandangan macam kau duduk serumah dengan dia orang. <laughs> ya betul betul. Macam kau tahu, yeah. itulah dia jantan, tak berguna, tak tanggungjawab. Man, tak boleh dapat peluang sikit kata. Saya itu pergi ada satu majlis ah, hari lahir seorang netizen artis ni pun adil. Dekat meja makan tu dia tanya, "Ustaz, apa maksud penyondol?" Apa penyondol? Sondol dah saya kata. Penyondol ini dia sondol ada lah, sondol kan. Dia, dia tanya apa maksud penyondol? Penyondol ke? Benda ni istilah yang diberikan oleh netizen dan dijadikan trend. Dia bukannya bawa maksud yang sebenar berdasarkan tata bahasa-bahasa Melayu yang sebenarnya. Kau nak tahu maksud azab ni nak bercakap bahasa Melayu sebenar, kau masuk National FM. Dia jadi DJ ni kena guna bahasa. Sebenarnya DJ hari ni kena jaga. Sebenarnya DJ dulu-dululah, dulu-dulu. Kan? Dia panggil tu apa influencer apa apa DJ apa nama dia sekarang? Hah? Tak tak ah, penyampai, penyampai kan. Dia dulu bahasa nak sebut mengandung pun tak boleh. Dia kena sebut hamil. Ya, itu Indo- dia tak boleh sebut Indonesia. Ha, macam sekarang ada setengah radio nak keuntungan kononnya nak bagi popular macam-macam bahasa pasar semua keluar. Biar lantaklah, tak boleh. Hmm. Maka terpulanglah kepada dia guna maknanya guna bahasa selepas selepas meng dengan kan tak boleh guna perkataan apa selepas tu lepas justru tak boleh ada itu justru itu salah sidang hadirin sidang saja sidang hadirin saja tak sidang hadirin dan hadirat dihormati sekalian salah terus baru sebut hadirin justru. yang dihormati oh, tu sebenarnya ya, di tanya mungkin ya? dewan masih pakai tanya pakar bahasa itu. sidang justru. sidang tu dah jamak sidang hadirin sidang hadirin dan hadirat double jamak dia orang sekalian lagi kau bayangkan berapa banyak sembrono tak boleh pakai perkataan tu sebab adalah kata pinjaman daripada Indonesia yang pinjam tak pernah pulang apa betul tak ini sebab saya ingat waktu saya masuk debat dulu masuk debat alam sekitar dia tiga hakim satu hakim daripada Mado Majlis Debat Universiti Malaysia satu hakim daripada Jabatan Alam Sekitar. Satu hakim dari Dewan Bahasa, Ya Allah azab semua aku sebut tu salah punya. Itu cakap tu. Just Bayangkan dari segi bahasa itu. pun jadi masalah. Jadi tak balik-balik pada cerita silaturahim ni tadi. Justru itu. Kan? Jadi kita kena jaga. Ya? Kena jaga. Tu sebabnya dalam hubungan kita ni makin lama makin jauh. Makin duduk serumah tapi kita makin jauh. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai. Itu fenomena akhir zaman. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Anak seorang-seorang tinggalkan rumah. Masuk asrama. Awal-awal dah masuk MRSM. Bukti kata satu, kita rasa budak sangat. Maknya nangis dulu anak masuk asrama. <laughs> Budak tu tabah je. Mak tu. Puan nahan sebab. Kan? <laughs> kan? Seorang-seorang anak masuk asrama. Kemudian lepas masuk asrama, dia balik rumah sekejap kita happy. Eh, anak kita dah balik rumah, dapat offer masuk universiti pula. Luar negara pula tu. Dua tiga tahun tak balik. Bila balik pula sibuk nak kahwin. Dah kahwin. Bila dah kahwin takkan duduk dengan kita. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Betul juga ya. Melancung satu dunia. Nanti anak kalau masuk ya pondok gitu ya. Kita kan berjauhan lagi gitu ya. Sesekali je berjumpa. Setelah itu nak kuliah lagi pisah lagi. Sudah menikah lagi, pisah lagi. Waduh. Jiran sebelah rumah pun tak kenal. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Pangkat semakin tinggi, pengetahuan semakin kurang. Ada orang pangkat tinggi, tapi bodohnya melantun bodoh. Bukan bukan Kak Fama lah, tempat lain. Ini <laughs> cakap Betul, itu fenomena akhir zaman. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin berkurang. Hmm. Air minuman semakin banyak jenis. Air bersih makin tak ada. Betul, Extra joss. Tembici. tembikai Tembikeleci. <laughs> kopi kai. Kopi campur tembikai, Bantai. Ha. Manusia semakin ramai. Kemanusiaan semakin kurang. Teknologi maklumat semakin canggih fitnah dan aib semakin tersebar. Banyak pertanyaan-pertanyaan Macam tadi lah, kita ni makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Dengan jiran sebelah rumah pun kita ambil tahu. Di Putrajaya yang prisin-prisin tu. Kan? Yang kononnya canggih sangat berlaku beberapa tahun dulu. Jiran sebelah rumah dah seminggu mati dah baru tahu. Bila bau busuk dah keluar sampai keluar tu baru tahu ada orang oh. mati dalam rumah. Orang dulu tak sidai kain pun dah risau. Pahal cik malah kau tak sidai kain ni? Kau pergi tengok lu. Ha, lu pergi ya. Assalamualaikum. Oh. Ya, apa hal ni lu? Itulah, suruh tanya cik sihat tak sihat? Kenapa? Tak adalah tengok cik tak sidai kain ni. Oh, tak ada apalah. Cik pun dapat TV baru. Oh. <laughs> Dia pun balik Balik dia update Mak, mak, mak Cik Melah okay. Dia cuma Hari ni dapat TV baru tu Tak sediakan tu Hah, bosan Ketiga tu Maka masa tu Tidak balengah lagi Mula dia dicapai Cancel Tahu cancel? Tawel Tawel Orang sekarang Tawel Senap sidang Senap pergi Datang Assalamualaikum Boy, Pak TV baru Tak beritahu Hahaha itu saya cakap komunikasi dulu dengan sekarang. Ya, yeah, ya. Yeah. Dulu, walaupun ada kad jemputan kahwin. Walaupun ada kad jemputan kahwin. Sebulan, dua bulan sebelum, mak kita dah menjelajah satu kampung, satu taman perumahan. Mengajak secara lisan. Oh. Kita tengah tengok TV tu pasal dapur Sebab dia nak mengajak tu. <laughs> Assalamualaikum. Salam. Oh, cik, ya, cik. Mak ada. Cik nak jumpa mak sekejap boleh? Ah, kejap, cik eh. Tutup TV. Mak, cepatlah. Cik tu nak oh, jumpa. Oh, adab ya. Jangan lama sangat. Cik tu tengah best ni. Okay. Punya <coughs> lama dia berbual, berbual. Akhirnya habis cerita tu. <laughs> Dulu, adab kita hormat. Oh. Budak sekarang. Assalamualaikum. Salam. Mak ada. Ada, cik. Ikut belakang. Kita suruh dia ikut belakang. Dah lah rumah teres tengah pula tu. Kau suruh dia ikut belakang. Dia ketuk-ketuk-ketuk nak rumah India. Salah rumah. Kira balik, kira balik. Berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, empat. Beza dulu dengan sekarang. Tengah satu rahim. Dulu macam mana kemah, macam mana Budak-budak lelaki ingat tak dekat kampung kat taman perumahan kita jadi ketua yang jadi ni, tukang hidang ni. Ambil, orang panggil hantar. Nyusun jambar ni, jambar makan lah kalau orang ni sembilan kata tu. Bawa, susun. Ni meja pengantin macam mana, yang meja lain macam okey kata rasa dah surut orang. Oh, okey kita boleh tutup meja sana, tutup kemah meja tu. Ada. Terima kasih banyak. Kena memahami. Terlebih Fama ni kan. Lebih ha, tu lah lebihnya Fama. Dia faham buah buah kata kat luar tu semua <laughs> daripada dulu sampai sekarang ni lah yang kau bagi aku fama sangat kan tak adalah terima kasih masih masih saja buah, saja buah. betul dari segi silaturahim pertama yang kita nak jaga tu ukhwah iaitu membawa maksud saudara teman sahabat dan lain-lain lagi cara kita sahabat teman di media sosial semakin ramai teman sejati semakin tak ada apa maksud teman sejati teman sejati bila kawan kita susah kita sedih sama hari ni dia sedih kau sabarlah kat belakang padan muka dia puas hati aku yang ada di sinetron dekat jadi nyata. Fama ya? sendiri kan, dekat dalam Fama, dekat Zimbabwe, bukan di Malaysia. <laughs> Eh? dia kadang-kadang seronok kalau kawan-kawan dia tak naik, dia seronok. Bila nampak kawan-kawan tu dapat APC, dia tak puas hati. Macam mana dia boleh dapat, weh? Eh, aku memang tak puas lah. <laughs> kalau kau ke, aku okey, je. Dia pandai dia, cara dia nak mengacun, so, nak ya. mengajakkan yeah. kawan bersama dengan dia. Tu berjemaah dengan benda tu. Kan? macam budak lelaki, macam pekerja lelaki. Dia simple dia. dia kalau tak berhenti, dia sound direct. Eh? Yeah. Weh, macam mana kau boleh dapat? Ya, ya, ya. Lagi-lagi. Kerja sama, ponteng sama. Tapi, macam mana kau boleh dapat? Dia akan jawab, dia setuju terang je. Dan dia akan cakap, eh lah nampak macam mana. Aku, weh, tapi aku lepak-lepak dengan kau pun, kerja siap weh. Ha, aku kerja siap. Mungkin sebab tu kot tak adalah aku tanya eh, kan. Nak, nak tahu macam mana aku boleh dapat. <laughs> kan? Ha, tu budak lelaki. Budak perempuan ni, orang perempuan yang paling bahaya. Depan siap puji tu. lah, You memang deserve. Dekat belakang, dia buat grup tu. Dekat dalam phone dia buat grup. GGTPH eh? geng-geng tak puas hati dia masukkan semua geng-geng dia dan dia tak perasan leka masa tengah berbual masuk grup termasuk budak anti manugrah tu pun masuk dalam grup meraung-raung budak tu baca dalam tu tak sangka orang tak puas hati dengan dia Ui, jaga kuah jaga kuah cuba kalau kita dapat kelebihan dan orang tak puas hati dengan yang kita dapat apa perasaan dia Tentu kita sedih. Tentu kita kecewa. Kita tak paksa pun tak ada siapa pergi pergi cekik lembaga pengarah tu pastikan aku dapat dapat lah. Dapat siap kau. Oh, tak ada. Sinetron dia macam. Dalam mesyuarat ni lembaga pengarah dengan pegawai kanan semua bincang dia ni okey tak? Dia ni okey lah. Dia ni okey. Boleh lah. Boleh bagilah. Yang ni, dia ni tak berapa lah. Sebab yang seorang, saya okey dengan dia ni. Boleh bagi dia. Tak boleh kot. Sebab dia ni dulu pernah ada kes macam ni. Dia bincang, bincang, bincang. Akhirnya nama ni, senarai ni sangkut. Untuk dapat APC. Dan kemudian bila kita dapat APC, mulalah hayat kita keluar. Hm. Aku memang kalau buat APC ni memang tak ada lah. Rezeki aku memang tak pernah elok. Ayat kita kan kenal. Tujuh perkara yang kita nak Tuhan dah bagi lima kita pertikaikan dua yang kita tak dapat hmm. kita mungkin tak dapat APC tapi kita dapat kita dapat suami yang romantik yeah. kita dapat isteri yang pandai masak itu mungkin tak dapat APC tapi dapat anak yang cerdik pandai anak yang ambil berat pasal mak dia mama mama tak sihat eh mama dah makan ubat belum oh ya petuah betul ya yeah. kita dapat apa suasana rumah tangga bahagia itu lebih besar maknanya. Kita kena faham tau. Tiga hakikat rezeki. Pertama, punca rezeki Allah tentukan. Ada orang rezeki APC, ada orang rezeki naik pangkat. Punca rezeki. Ada orang mak saudara dia meninggal, tak ada siapa waris lain, kita dapat. Turun harta tu, duit tanah tu dapat kat kita. Contoh. Punca. Ada orang punca rezeki dia bonus. Tempat kerja dia dapat bonus. Kita jangan, hmm, tu orang kau, tempat aku tak ada lah. Faham lah. Hmm. <laughs> Syak-syak tak tarik muka lagi cakap syukurlah kita ada kerja kan yang kedua kadar rezeki pun Tuhan tentukan kadar pertama punca kedua kadar jangan bertikai hmm, 500 je kan? <laughs> bagi menghargai jasa penyawat awam <laughs> biasanya cantulah kalau menteri kewangan umumkan bagi menghargai jasa penyewa awam kami diumumkan insentif kewangan Persis Bagaimana ya. mengurangkan Persis. Merengankan beban kos secara hidup Banyaklah kau punya kurang dan beban Mengurangkan kos secara hidup Kami diumumkan bahawa insentif kewangan Yang diluluskan sebanyak RM700 Lepas tu kat parlimen Semua tak tak meja Yang kau happy sangat Cuba kalau menteri bagi macam tu contohlah yeah. happy tak belum tentu happy tetapi tiga reaksi orang yang dapat 700 ringgit tu yang pertama baik tak yah <laughs> baik yang kedua Yelah Daripada dulu 500 700 Okay lah tu yeah. Eh, yang seorang tu Berlari terus Kat mesin ATM Dia cocok Tak ada lagi Belum lagi <laughs> Baru mom tapi pada dia besar sangat 700 sebab dia dah janji yeah. nak tukar kasut sekolah anak dia nak berlubang-lubang tu. Dia dah janji nak bawa anak isteri dia nak bawa buat pergi makan kedai tom yam kat tepi jalan tu. Betul betul betul sih. Tu sebab belajar Biasa appreciate. Membutuhkan itu. Ya. Kadar walaupun sikit. Orang tu datang jual minyak Mari, mari, mari tuan-tuan. Hari ni saya jual minyak wangi istimewa tuan-tuan. Harga minyak wangi ni jenama ni tuan-tuan. Biasanya harga RM1,500. Hari ni saya jual harga murah tuan-tuan. Mari rapat, rapat, rapat, rapat. Minyak wangi ni bukan RM1,000. RM1,000 tuan-tuan? Bukan tuan-tuan. Saya kurangkan lagi harganya. Datang tuan-tuan. Rapat, rapat, rapat. Hari ni saya jual RM700 pun bukan tuan-tuan. Mak, eh, bapa nak jual ni? RM1,800. RM100 bukan. Ini sakit, sini sakit, situ sakit. Kita nak bagi bau wangi tuan-tuan. Untuk penawar tuan-tuan. Kita bagi minyak wangi ni tuan-tuan. RM500 bukan tuan-tuan. Apa masalah? Hari ni RM300 RM100 pun bukan tuan-tuan. Berapa ni? Hari ini saya offer terbaik, harga terbaik tuan-tuan. Jangan ya, mari sini, mari sini. Rapat, rapat, rapat, rapat. Seratus ringgit pun bukan tuan-tuan. Hari ini tawar-tawaran istimewa. Hanya sebotol saja lagi tinggal. Semua dah ready dah sampai duit ni. Hari ini RM50 tuan-tuan pun bukan tuan-tuan. Hari ini kita bagi. RM10 pun bukan tuan-tuan. Ini main-main orang nak meletup muka dah. Main-main. Terus berapa? Satu ringgit pembukaan, 50 sen pembukaan tuan-tuan. Dengan 10 sen pembukaan tuan-tuan. Hari ini saya jual dengan harga satu sen dengan syarat. Mesti satu sen sekeping. Masa tu lah kita teringat satu sen yang kita tinggal-tinggalkan. Kita rasa tak ada nilai. Bernilainya satu sen masa tu Kita nak parking kereta. Kita nak parking kereta dekat kawasan jajahan majlis perbananan Selayang. Tiba-tiba nampak penguasa tengah beria nak keluarkan kompaun. Oh, cek. Duit shilling tak ada masa tu. lah kan. Dia pakai shilling, minta shilling tu kan. Oh, pakai kupon. Jauh pula kedai Semuanya tu sebenarnya mengajar kita tentang syukur. Tu sebenarnya. Kadang-kadang kita nampak tak ada apa pun isteri kita. Contohnya, isteri kita muka mungkin taklah. Sangat. Tapi dia masak sedap. taklah. Dan bila dah tak sama tu teringat. Contohnya kita duduk luar negara. Baru tahu masakan isteriku juga yang terbaik. Lempah-lempah jadi. Lempah sayur jadi daging gilo betul. Macam mana dia buat tu? Kan? Tak adalah dalam tu memang dah ada daging. Dia lempar sayur tu nak campur je. Nampak tak? Belengajar kita tentang bersyukur. Begitu juga kalau kita tengok kan belajar bersyukur ni kadang Tuhan bagi macam-macam rezeki yang tak pernah terbayang kat kita. Hari ni kan. Rezeki kita nampak rezeki bekerja di farma. Sebenarnya banyak lagi pertama. Lain rezeki apa? Berkawan dengan kawan-kawan yang baik dekat tempat kerja. Betul. Itu berkawan. Dapat suasana kerja yang macam ni. Dapat dengar ceramah hari ni pun satu rezeki Tuhan bagi. Betul sekali. Seronok hari hari apa hari ni? <laughs> hari Selasa pagi seronoknya hari ni dengan program ni betul tak? sebab tak payah kerja <laughs> kerja ternyata daripada pagi kau tergelak sampai petang kan bagus terus balik contohlah kemudian dari segi istilah kalau kita tengok ukhuwah ni perasaan kasih sayang, tolong menolong, bantu membantu, tolong ansur, bermesra, cinta mencintai antara sesama umat uh, tanpa terkecuali. Allah berfirman sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara, maka damailah di damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah pada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Maka kita nak kena baik. Maka dalam segi agama dan tak ada agama yang mengajar pada pemusuhan, tak ada. Kan? Semuanya mengajar kepada kebaikan, mengajar kepada kebaikan. Itu sebab kata janganlah marah-marah. Buang tiga penyakit yang boleh merosakkan satu rahim. Penyakit pertama namanya tamak. Jangan sekali-kali kita tamak. Usah tamak. Eh? Kongsi tak apa. Tapi jangan tamak. Faham tu? Eh? Ingat orang perempuan. Benar eh? Jangan tamak. Kongsi, kongsi tak apa. Faham? Jebakan. Tak, sebab banyak sangat pergeseran berlaku kan orang lelaki dia dah biasa share ha, kan dia share kereta dia share ni gelanggang ha, kan? jangan tamak tak kongsi ni kongsi rezeki eh, kongsi rezeki sedekah kedua jangan sombong tak ada apa pun kita ni tak dunia ni eh tolak ke tepi gadget jangan melagak-lagak kadang dalam gadget ni kita masukkan dalam post kita kan ada <laughs> saya ada satu sahabat tu dia boleh masuk dekat dalam media sosial gambar rumah dia renovate renovate rumah semi semidi dua tingkat dia renovate lawa lah lepas tu hmm. siap dengan pancuk dia fountain apa semua dengan dia punya apa plaster shilling semua dengan lampu kan dia boleh cakap tu post dia Alhamdulillah siap juga teratak buruk dia pelotak kau macam tu ayam <laughs> macam tu bayang macam mana orang tak marah kan Merendah Lepas banget. Jangan jangan deng dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya, punya teruknya penyakit tu di Malaysia dua-dua pakai. Hasad dengki. Dengki samalah artinya. seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Jangan. Ne? Eh? Rezeki dia alhamdulillah dia dapat orang Ahmad Cemelang, aku dapat anak yang baik. Aku dapat suami romantik kan senang. Hmm. Tujuh tanda keberkatan rezeki. Pertama, Pertama adalah sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. <laughs> kau kenapa bermasalah Rezeki. kau dengan perkataan kongsi tu? boleh tak jangan sangka buruk? Boleh tak? Allergic. Allergic eh? Astaghfirullahaladzim. Itulah dia orang lelaki kena tanggung kadang-kadang. Bersangka-sangka je, lambat baik sikit. Tu perempuan lain lah tu. Cuba cuba sangka baik. Abang tadi singgah di masjid mendoakan kesejahteraan keluarga kita. Abang bukannya membina masjid lain. Ah, nampak contoh kan. Okey. Pertama, yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik eh. Yang, yang, yang apa apa masaklah ya abang tak boleh tak nampak muka yang kan ya, ya, ya. kau tak nak geli-geli sangat kau suka ke kau cuba kalau lelaki kau macam tu suami balik aja suami balik aja ya ayah mas bancu-bancu air kopi kita minum sama-sama eh dah lama kita tak minum sama hari ni abang bawa balik kuih lambang kasih sayang kita Lambang kasih saya. Cakui. Abang bawa balik kuih apa? Abang bawa balik kuih couple. Kuih couple? Mana ada kuih couple? Cuba, cuba, cuba tengok agak. Dia tengok dalam plastik. Kuih cakui. Kuih cakui kan couple tu kan? Kita kan sana sampai mana tu kan? Nampak? Bahagia rumah tangga betul tak? Oh. Lepas tu suami balik. Ya, ya, ya. ya. Dah, dah, dah, dah, dah. Tak payah. Berhenti, berhenti. Basuh, bayangan. Balik basuh pinggan. Dengan nemtek Fama tak buka lagi Suami kata dah dah dah Pergi masuk bilik biar abang sambung Sonok tak? Sonok Walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu Kita akan rasa happy sana. Nampak tak? Suami kata yang ni abang dah booking dah Spa muslimah ni Sabtu ni pergi Pergi Abang habis anak-anak kita Anak abang jaga Abang ni Gembiranya susahkan abang je tak susah mana pun abang booking je kau bayar lah kan tu yang ketiga yang ke yang ke, yang yang kedua yang ketiga anak-anak berjaya dalam bidang dia kita tengok anak berjaya seronok kan tengok anak nombor satu dalam kelas happy dah seorang ibu boleh menitiskan ni mata ya Allah bang anak kita dah combo bang ya Allah suami kata kau buat tenang ni combo tadika ni kubur tadika dah mengalir macam happy tengok anak berjaya yang keempat apabila kita mudah melaksanakan perintah Tuhan mudah nak solat mudah nak sedekah mudah nak tolong orang mudah buat benda baik mudah nak beribadah kelima bila suasana tempat kerja orang senang dengan kita kita senang dengan orang betul yang keenam apabila kita <clears throat> mudah untuk apabila kita seringkali diterima apa seringkali menerima tetamu datang ke rumah ada je orang datang ke rumah Ingat ni ada je Ya Allah berkatnya rezeki Ingat itu tak termasuk yang Tin tin tin shopping. Itu tak termasuk Itu kau yang order kau faham Dan yang ketujuhnya adalah apa Apabila doa kita mudah dimakbulkan Itu sebabnya Eratkan satu rahim Jaga hubungan satu dengan yang lain Ingat Hadis Nabi itu saya nak semua orang ingat Yang Nabi sebut tu Tidak ada dosa Yang lebih berhak Allah segerakan seksa ni di atas dunia Dan simpan seksa ni di akhirat Itu dosa Menerhaka pada kedua ibu bapa Dan dosa memutuskan salatu rahim kurangkan gadget ada masa kita gadget tapi bila nampak perlunya interaksi sosial simpan bimbang-bimbang kita terbabit daripada statistik penyakit mental yang saya cakap tadi boleh baca lah tu split personality disorder tu dia ada macam lagi pecahan-pecahan dia dia nampak normal macam kita gelak macam biasa kerja macam macam kita tetapi rupanya tersimpan tu salah satu tanda dia bergurau dengan orang boleh orang bergurau dengan dia dia sensitif sangat boleh bawa musuh dan sebagainya banyak lagi tanda-tandanya yang tak sempat saya share hari ni disebabkan dah ada signal-signal. <laughs> Jadi -signal. jadi insya-Allah, insya-Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Pak kata orang uh, uh, pak kata orang tenang-tenang air di laut sampan kelok medik ke Tanjung. Hasil terkena belum menyebut jasa baik oh, pihak Fama dan pihak National FM jemput hari ini rasa nak junjung. Aduh tak tahu kenapa yang part kedua ini kayak apa ya? Kayak singkat banget gitu ya. saya mungkin mungkin karena saya merasakan gitu ya kayak singkat banget gitu ya ingin mandi apa ingin yang durasi yang panjang lagi gitu ya aduh tapi tak apalah cuy ya nanti kita cari lagi atau korang bisa bagi ya video-video Ustadz yang mana lagi di channel Ustadz Samsul Debat ya sekali lagi kalau ingin korang tengok original videonya di sini tuh saya benar-benar cuman mereaksi saja cuy ya sekali lagi saya cakap di sini saya mereaksi saja kalau korang tak mau terganggu dengan tertawa saya atau tak mau terganggu dengan cakap saya korang langsung ke original videonya cuy di apa channel Ustaz Samsul Debat cuy ya Samsul Debat TV ataupun nanti saya cantumkan link channel Ustaz di bawah dengan link video yang saya reaksi sekarang cuy ya Oke okay, dan ya semoga video ini bisa menghibur korang dan yang pastinya memberikan kurang juga pengajaran ya karena kalau kita mereaksi video-video seperti ini itu apa ya iman kita itu sedikit demi sedikit boleh bertambah gitu ya adab yang selalu Ustadz cakap cakap itu selalu saya ter ingat gitu ya kemanapun saya pergi itu selalu apa yang Ustadz cakap itu selalu terniang-niang juga di apa namanya benak saya cuy ya oh ternyata ini kata ustaz begini ini kata ustaz begini jadi sedikit demi sedikit kita juga belajar gitu ya oke dan mungkin itu aja cuy sekali lagi semoga kurang terhibur dan saatnya saya pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you next thank you next dan thank you next bye